Dia dah agak dah kerencong dah Bapak aku dalam keadaan sebab Sedih lah Assalamualaikum Daniel di sini Escape in the house peace. So hari ni aku akan ceritakan satu pengalaman M Mungkin dia akan jadi berpat-pat lah cerita ni Tadi aku dah record So videonya rosak So aku record semula yeah. Koyak bro nak cerita semula Okay cerita dia macam ni Seorang pomen jalanan Pomen highway Part 1 Cerita ni um, Kisah ni mungkin tak ada yang ungkapkan Sebab tak ada yang ungkapkan lah Bapak aku yang alami sendiri Macam, macam, macam biasa lah Seorang pomen highway bermain dengan jalan tu macam biasa lah, racing ha, hidup dengan atas jalan lah kadang balik 2-3 pagi sebab repair motor orang repair tiup motor orang dia lepak dekat kedai makan lepak tepi jalan warung tepi jalan tu macam biasa lah Orang-orang awet. ah ha, itu memang dah biasa lah setiap kali repair motor awet cun kan bapak bapak aku yang cakap kan <laughs> Okay dia ada satu kisah tragis ni aku akan ceritakan macam ni Tadi aku cerita yang mana mula-mula? Oh, okey. Kisah ni terjadi dekat atas highway di mana bapak aku ditipu, dicong oleh rakan sendiri. Ni baru nama member makan member. Satu lah. Okey, macam ni. Bila saya lipat motor orang, tiba-tiba tiup bapak aku sendiri pula pancit. Bocor. Bocor ke pancit mah? Bocor. Bocor ya? Ha. Pancit tu boleh pam balik kan? Ah, ha, tiupnya bocor. So, bapak aku dah kehabisan tiup, member dia pun dah kehabisan tiup. <coughs> Bapak aku minta member aku pergi belikan tiup dekat rawang. Member aku cakap, "Ya, dia pergi ah. Dia dia gerak lah pergi beli." Tentu maybe mungkin jadi pada pukul 9 malam kot. Bapak aku tunggu punya tunggu tunggu, tunggu sampai 3 jam lebih tak silap aku sampai pukul 12:30 malam. Tak sampai-sampai. Dia dah agak dah kena cong dah. Bapak aku dalam keadaan sebab sedia. Lah. Dia call mak aku minta mak aku tolong belikan tiup hantar kat bapak aku. So bapak aku repair repair repair dalam keadaan sedih member sendiri sanggup tipu member kan. So guys, Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kalau aku nak kalau korang nak aku cerita part yang kedua, pastikan video ni jadi hit lah, banyak views lah. Betul tak? Okay, bye. Peace. Escape in the house.